يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم شرحنا عن الميدان وطرق كسب الجواهر وما ياخذ منك وقت كلش هواية غير خمس جولات باليوم اليوم ما تلاحظون المرتبة الأولى خمسمائة جوهرة وكذلك لأن المراتب حد المية مية وخمسة وعشرين جوهر فمثل ما تلاحظون هنا ثاني رتبتي واحد وأربعين عن مملك آه، وأبطال يعني مو مو الأبطال شو اسمه ذاك المستوى وكذلك يعني شو اسمه عندي أبطال ذني مجانيات أعتقد إلا هذا أول شحن يعطيك من يم عشر بطايق وتقدر تجيب أهمية من ال... من التحديات اللي هو تحديات النخبة فارسة الزهور تقدر تجيبها من تحديات النخبة عندك هذا شحنة تقريبا خمسة إلى عشرة دولار وهذا خمسة دولار إلى عشرة دولار حسب العروض الموجودة ما ما صارف عليهم ذاك الصرف هاني ورتبتي واحد وأربعين شلون جبت هاي الرتبة؟ هاي التشكيلة الدفاعية مالتي الأساسية يعني مثل ما تلاحظون ما عندي شو اسمه الأسطوري ولا عندي بس بطايين أسطوري وهذا بنفسجي وأخضر بديان يعني. كذلك هسه احنا أعتقد ما أقدر أني صلاح أشتغل عمودكم بدنا مثل ما تلاحظون المشكلة مو مو بالقوة حتى إذا تشوف قوتها ثمانية و... ثمانية وعشرين ألف هيج عادي شوف فوز فوز هذول كلهم level هم ستين يعني level الأبطال أنا بعدني بمستوى تسعة وخمسين طبعا آه، بس خلي شوف انه فد First of I have never done an ASMR. Astra will do her best. do all oh, dark vengeance. Astra will do her best. A new chapter begins. stars dance for me! I won't give up! هو الخصب كلش قوي يعني hasta que tengas terus memang ini sambil saat lah علي عايزين عليه ايه ف يعني الابطال محدودين عندي افضل رتبة تقريبا اثنين يعني وثلاثين أو هيج ما يقارب والله رتبة الميدان أفضل رتبة ستة وثلاثين الرتبة الحالية واحد وأربعين الأبطال يعني الأساسيين أنا يعني أفضلهم فارزة الزهور المتعقبة قاتل الشياطين والدمية الساحرة وسورة أهم شي هاي سورا أهم أهم بطل موجود بالميدان مهمة كلش كذلك الشيطان الصغيرة تقدر تضيفها بس أنا هسه عندي ما يعني ما مقفل بين مالاتها تقدر تخليها ما مكملهن ذني بس أكملهن أقدر أرفقها بالشي هذا كل شرحنا اليوم عن الأبطال وعن الميدان وكيفية الهجوم والدفاع Darkness is the one true justice. The shadows take you. Take that! Oh! The shadows take you. Huh. مثل ما قاعد Just die. ابطال مستوى 60 A worthy death. كلهم كانوا اسطوريين قدرت تتغلب عليهم وتبقى الابطال. You asked for it. آه، مو مشكلة البطل يكون اسطوري ولا ولا ابيض بس اهم شيء لازم ترفق الابطال اللي المناسبين deal with it. حتى المستوى مالتهم يعني مو فارق كلش كبير Stars dance for me <laughs> The shadows take you Death Just die. I'll help. A worthy death. you can't escape justice! مثل ما تلاحظون هاي المرة الثانية التوالي Just die. The shadows take you. Can't we just talk this out? Astro win! رتبتي ثمانية وعشرين أقدر أوصل أعتقد I'll do my best. Take that! I won't give up! The shadows take you. A new target for revenge. Rose's will. تواصل أكثر I'll do my best. remember this. أنا المشكلة الوحيدة عندي إنه الطاري مو مستوى ستي. أه؟ عشان Just die! اي إيه، مثل ما تلاحظون بس أنا بشكل يومي أشتري مرة واحدة منها بميتين وخمسين جوهرة بشكل يومي يعني بدل خمس جوهرات يصير عندي عشر جولات أقدر بهذا أستخدم يعني بشكل كافي الميدان كذلك عندي هنا آه مو مو بهذا الحساب ذاك الحساب عندي وحش يعطيني ثلاث جولات باليوم يعني 13 جولة باليوم بس هذا الوحش لازم تطوره كل طوره ليفل عشرة يلا يعطيك باليوم يعطيك ثلاث جولات لأن يعني هو كل أربعة أيام يعطي بالبداية مثل كل يومين وهذا كل شرح اليوم أتمنى لكم الموفقية مع السلامة